құрметті ағайын партиялардың партиясы яғни бәйтөбет аманатты бәріңіз жақсы білесіздер бүгін мен осы аманат партиясының масқарасын шығарып ешкім естімеген ешкім білмеген бір сұмдық жайтты ашып бермекшімін сонымен нөмір бірінші сайлау округінің мәслихат депутаттығына өз үміткерлігін ұсынған сегіз үміткердің бірі Сергеев Владислав Алексеевич осымен төртінші рет үміткер болып отыр. Бұрын соңды Аманат партиясының депутаты болса керек енді қайта сайланбақшы 13 наурыз күні Сергей Владислав сайлау заңнамасын өрескел бұзғандығы анықталды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің орталық жедел басқармасы момышұлы даңғылы бойындағы жарнамалық тұғырдың бұзу фактісін бейнетаспаға түсіріп алған. Жарнамалық тұғырдың иесі 8 үміткердің бірі Сапенов Қонақбай Теміртасұлы өнеркәсіптік құрылыс саласында үлкен тәжірибесі бар еңбекқор азамат аталған факты бойынша астана қаласы алматы ауданының полицейлері жедел іс шарада әбуов сәулет нұрғазыұлы деген азаматты ұстады ол бұл заңсыз әрекеттерді мәслихат депутаттығына үміткер сергеевтің нұсқауымен жасағанын бірден мойындады сапеновтың плакатын жұлып таста менікін жапсыр деп тап осылай тапсырыс берген аманат үшін бұл масқара сұмдық Осылайша заңды өрескел бұзып, өз әріптестеріне қастандық жасап отырған адам ертең депутат болғанда халыққа қандай пайда әкелмек? Осылайша Сәулет Қонақбай Теміртасұлының жарнамалық парақшаларын жыртып, қоқысқа тастаған. Бұдан басқа сайлау округінің жарнамалық бағандарының барлық жоғарғы орындарына тек Сергеевтің парақшалары жапсырылған. Осылайша ол сайлау заңнамасын тағы да бұзып отыр. Осы орайда Сергеевтің өз парақшасын орналастыру үшін басқа үміткердің үгіт материалдарын жыртып, жойып, бұзушы жалдамалы торнаушылардың көмегімен бұл жерлерді заңсыз түрде орынсыз басып отырғаны көрініп ақ тұр. Міне, құрметті ағайын, осындай жағдай басқа үміткерлердің арасында теңсіздік туындатады сайлау өткізуге уәкілетті тұлғалардың жаңа қазақстанның дамуына үлкен кедергі келтіреді деп ойлаймын құрметті ағайын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 қазақ кезет шынайы шын саяси ютуб арнасына тіркеліп лайк жүрекшені аямай лайықты басып ұшаны соғуды ұмытпайық